2頭とも父たどりついてます飲んでる飲んでるっぽいですね あないわ ハハハハ。 I do. 아구나 僕ちゃんです。僕ちゃん、じゃないゃおお、そうそうそうそうおお、僕ちゃん食べた。じゃあ、初休止。死なだ。あんたのためが死んだよ、ん ですよね甘えとったのに寝起きドッキリ寝起きやから食べたってなんかわからへんです口に入れられた 子男子なんてこんなんくさめっちゃ臭い水茶色くなるんじゃん 隙間に入りたいか 座敷くお願いします。 タ納豆です見えへんな。2頭はおるね。 みちゃんは眠たそうです水のかね大小の差がだいぶ出てきていますちっちゃい方はちっちゃい方は大きい方が のちっちゃい方もお腹は大きいんでお乳が飲めてるのをしす、えー、4月18日です小さい子が、えー、左目がちょっと腫れています左目左目が腫れてます赤ピンクになって 帰ってきた帰ってきたはいご飯だよってはいよくしょってはいこれこれ口開いてごらんよいしょほら さんの乳首と一緒ぐらいの大きさなのにななこれこれいかんか飲めるかな頑張れいやいや頑張れシリンジの方がいいかなえー、えー、体力がなくなるぞ頑張れ よよよあ頑張れあくねくねでよい頑張れ頑張れ飲んでそう頑張れ 飲んでない飲んでそう。あ、飲んでる。飲んだ飲んだ。頑張れ頑張れ。イエーイ。頑張れ頑張れ。そうそう。いい。 <laughs> 短っ。よいしょ、うん、そうそうそうそう喉が動いてるか あ動いてる動いてるよっしゃそうそうそう上手上手上手上手よっしゃ上手だねやればできる頑張れオスでも頑張れるってところを見せないと <laughs> そうやで でかわいいあーいて。手ほら体重見て濃度やな、うん、戻ってくるかわからんでもよいしょ。休憩しようか。はい、うら。 初めて哺乳瓶で飲みましたじゃあんたはいご飯はいよってはいよはいはいおおよ飲むね、うん、あよかった雨焼いてきたやん うん、左目だけななんかちょろっと開いてんねんけどこれは海取ったからうんやっぱツンツンされたからな <laughs> お泣き始めたやん、ん、鼻血くんもすごいよ体が大きいから声もでかいし <laughs> ないよなんかあくようになったんやなよかったよかったはいはい寝たあかんねん同じくああ大きい声出るようになって <laughs> 元気出てきたんかねそういうことにしとこうな自分から呼吸ができへんな そうはいあ飲んでる飲んでる入賞飲んでるやん入賞じゃあそのまま元気でおってやほんまよそうよ頑張ってくれるんやったら、ね、笑えるようにしとかな寝不足なんてどうってことないんやからあんた頑張ってちょうだい 尻をあのこすらんようにチュンチュンチュンチュンでそうやって向いとると自分の方にビシャッて飛んでくるから下向いててほら気をつけておしっこうんこうんうんう 大丈夫もう大丈夫たはいはいはいえっと自分がこうやって持って、はい、下顎をここ乗せて、はい、でこうやってこうやってすすってない わわちゃんうるさいまっすぐ入ってない、うん、ろうな したじゃん <laughs> どんな夢見とんのん <laughs> 何してんの落ちていくんかい <laughs> な急激に寝んの <laughs> どこ行くのうんどうした眠たくなってきた richtig しそうな顔をしてます大ちゃんプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチうんふん柔らかい気持ちいいね はいちびちゃんたちの離乳用です アジのミンチを作りますこれをミルクに混ぜてちょっとずつリニューをしていきますみたんこれほら 出てきたよちーちゃんそれ歌いてごらんおいしになってほらほらお腹空いてきたよほらよいしょテンションだだ下がり。 よいしょでもこの子の方がいけるかもしれんあでもちょっと食べ <laughs> 微妙唇みたいになって 近くあるん <laughs> 最低や自分たちが重たいってこと分かってないもうあんたがたらいか意味がないやるのやらないでしょできないフィルター渡してみたい をつけるんですね。 <laughs> 아우 啊，咋？